Pois, eh, o que vos decía, eu son filla dun maker de libro, deses que impedían que chegase ningún profesional á casa a amañar pois, unha persiana, unha chave da luz, etc. Eh, era desas persoas que eh, sempre se buscou a vida para onde fomos vivindo, que cambiamos cinco ou seis veces de casa, sempre tivo ou un galpón, ou un trasteiro, ou un pequeno baixo, onde poder montar pois un, eh, campo, un banco destes de carpinteiro con martelo, con sarxentos, berbiquís, etc., para poder pois, amañar as súas pezas, crealas, etc. Eh, algo así como isto, non? un sitio con ferramentas. O meu segundo achegamento ao mundo maker foi cando, como decía Sergio, eh, xestiono un espazo de coworking e hai tres anos eu estaba na, argallando <laughs> a maneira de, de abrilo, de darlle unha personalidade, etcétera, Eh, pensando en quen iban ser os coworkers, eh, pensaba nos freelance, nos diseñadores de webs, nos traductores, etc. E resulta que non, que se foron achegando a min persoas que me, que me reclamaban un espazo, un espazo suxo, un sitio onde poder prototipar, onde poder serranchar, onde poder pois eh, facer as súas maquetas, etc. Entonces, desde arquitectos, a diseñadores de produto, diseñadores industriais, mesmo diseñadores de roupa, non? costureiros ou costureiras, eh, que necesitaban unha máquina de coser que fai ruido, por, por suposto, eh, querían un, un sitio así. Eu tiña este local que vedes aí, sempre o miro así como con romanticismo, <laughs> que está na, na, no tránsito dos gramáticos en Santiago, ao lado de Mazarelos. Eh, era un espazo con dúas plantas, eh, estaba previsto non? que arriba fose unha especie de templo santuario para os coworkers, non? xente que traballa co ordenador, pero que na parte da baixo pois puides abrir unha parte máis corporativa por un lado e tamén un espazo onde, onde poder facer cultura experimental. Cuestións de normativas urbanísticas da zona bella, etc., impediron que esta xolla de pedra e madeira eh, caese nas miñas mans e agora estamos pois, nun terceiro andar na Praza de Galicia, moi chulo, moi luminoso, pero onde non ten cabida eh, non teñen cabida os makers. Así que seguimos andando, seguimos andando. Eh, chega a min, por, polo feito de estar traballando no entorno de coworking, etc., pois todo este movimento, esta especie de paraugas que, que nos acubilla a todos que ven sendo a economía colaborativa como sempre que falo desto, eh, as veces dou por sentado que todo mundo sabe de que estamos falando, pois trago aquí pequena bibliografía de primeiro de Economía <laughs> Colaborativa de Lisa Gansky, que é unha referente estadounidense non? neste ámbito, e de Albert Cañigeral, que é barcelonés e que ten o blog Consumo Colaborativo, que tamén pode dar unhas pautas de, de que estamos a falar cando falamos desto da, da economía colaborativa. Entón, bueno, eh, Digamos que todo este todo todo isto da economía colaborativa que sí que se falou ao longo, ao longo da mañá, que pon as persoas eh, no centro e é algo que nos está permitindo pois cambiar a nosa maneira de, de consumir, a nosa maneira de compartir, de vender, de alugar, etc., a través de plataformas, non? de tecnoloxía, etc. Eh, e tamén algo que nos está permitindo eh, pois non sei, eh, facer que a banca cambie, por exemplo, non? Desde, desde a banca ética hasta ata todas eh, pois estas fórmulas de crowdfunding ou de eh, crowdinvesting, etc., que están un pouco facendo que a, cambie, a, a banca se, se tambalee un pouco. Eh, por suposto está todo, pois todo o que se estuvo falando tamén, no? de compartir contidos, etc., que fai que compartamos coñecemento dunha maneira pois, moitísimo máis libre, moitísimo máis aberta, pois, a través de foros, wikis, etc. etc. E, por último, un cuarto pilar é este da produción colaborativa do que, do que estamos falando cando falamos de eh, o movimento maker. Non? Hai quen lle chama a terceira revolución industrial. E a terceira revolución industrial consiste en que se pasou desa parte de eh, facer do argalleiro non? Eh, de maneira individual, de fai no ti mesmo, a vámoslo facer con outros. E isto tamén forma parte dunha revolución que ten que ver con internet. Houve unha primeira revolución que eran compartir contidos, eh, o uso das redes, etc. A continuación, a, o compartir arquivos P2P, etc. E agora estamos nesta fase na que utilizamos as plataformas para retornar o espazo físico, retornar un pouco pues, pois, o que antes expuxo Fran, non? esa maneira de físicamente, socialmente, volver a estar xuntos facendo cousas, esa dimensión social que ten todo, que ten todo isto. Eh, O movimento maker, pois, eh, a parte desta, desta revolución, digamos que... Mm, mm, a ver, son, son todos eles partidarios do aberto, por suposto, mm, as normas que rixen nas multinacionais non lle son, non, lle, mm, son absolutamente contrarias aos seus principios e maneiras de facer, e este mundo pechado das patentes, evidentemente, eh, queda fora de todo isto. Eh, o hardware libre, eh, é algo que está sendo palanca de cambio para, para, para, esta, para esta comunidade. Ah, o deseño de eh, bueno, Arduino, etc. Eh, todas estas placas eh, electrónicas que, que, que se comparte o código, que se comparten os planos, etc. É eh, eh, algo pues, eh, eh, <laughs> que, perdón, estou un pouco acelerada, <laughs> eh, é algo que, que fai que efectivamente isto este tendo pues, un, un crecemento eh, exponencial. Que pasa... Bueno, quería comentar tamén, quería comentar tamén que eh, digamos que hai unha, unha, un punto de un punto de eh, o sea, a innovación que produciron, que produciu todo isto do hardware libre, etc., etc., fai que non só estemos falando de xa de espazos e de, e, de, e de ferramentas. O interesante de todo isto é que se compartan eses espazos, que se compartan esas ferramentas, que a xente non teña necesidade de, de mercar ferramentas, senón que as use e pague por ese uso. Esa é unha parte que, que bueno, igual que no caso do consumo eh, colaborativo, teñen en, teñen en común. Eh, Os eh, Fab Labs que se crearon, bueno, o primeiro creouse en, no MIT de Massachusetts, etc. Hoxe en día é unha franquicia, unha marca que pois, está presente en máis de 600 lugares do, do mundo. Eh, estes laboratorios de, de creación eh, foron espallándose por todas partes. En España, eh, digamos que o, o quinto lugar do mundo onde en número de, de Fab Labs, pero ademais conviven con outros espazos como son os hackspaces, os makerspaces, etc., ou coworkings que podan ter un espazo suxo, como, como, decíamos, como dicíamos antes. Eh, son eh, un movimento maker, un nome ben dado pola revista Make, non? fundada eh, por Dale Doherty en Estados Unidos. Estados Unidos sempre vai ser un referente nesto da, da cultura maker E tamén en Estados Unidos se urdiu por primeira vez eh, o primeiro festival eh, que celebra esta, esta cultura dos, dos maker. En Galicia. Pois en Galicia, eh, o ano pasado, eh, tivemos ocasión de, de, de poder falar con moitos dos, dos protagonistas dos distintos espazos e con protagonistas makers na, na, no evento que montamos en Compostela. Estas serían as cinco, por facer un criterio meramente xeográfico, as cinco comunidades así máis eh, activas que podamos ter que podamos ter actualmente. Eh, a primeira delas mm, podería ser Bricolabs perfectísimamente, que levan desde 2011 pois, eh, traballando en cuestións de software libre e máis de hardware libre, que se reúnen na Domus, que actualmente creo que teñen en torno aos 90 integrantes, pero ata 150 persoas xa foron pasando por ali, eh, participan deste movimento maker, teñen ese espazo de, de traballo aberto para que poda pasar xente por ali e esa comunidade se faga máis grande. A súa maneira de funcionar como casi todas as comunidades de makers, é absolutamente horizontal, o sea, este é un modelo organizacional nada xerárquico, senón todo o contrario. Traballan en equipo por proxectos eh, diferentes um, eh, eh, e, eh, bueno, eh, eles eh, estiveron o, o ano pasado e a verdade é que foron unha, unha estrela na, na Compostela Mini Maker Fair eh, outro, outros outros makers serían pois, pues, Makers Lugo que é unha comunidade máis pequena, eh, intentan formalizar eh, e que vaya, e que vaya máis, pero bueno, en torno a 15 persoas están reunindo de maneira re, eh, regular no, no espazo que, que ten esta asociación. Eh, está Algalab, que están en Vigo, eh, un veciño nunha aldea de Valadares eh, deixoullos un, unha, un terreo e ali con, con containers de, de transporte eh, montaron un, un espazo pues, que hoxe en día é, digamos, que o referente non? De, da cultura maker no sur, de, no sur de Galicia. Ademais, teñen os seus propios programas de residentes, proxectos, etc. Eh, queda Ponte Maker, que son de Pontevedra, non están vinculados que eu saiba a un lugar en concreto, pero sí que fan cousas a cabalo de Vigo e de, e de Pontevedra, últimamente polo visto mm, polo Coworking Forma da Gran Vía de Vigo. E por último, o exemplo que coñezo que teño máis cercano que é o Recuncho Maker. Recuncho Maker eh, montouse ou formouse a partir da Compostela Mini Maker Fair de, do 17 de outubro do ano pasado, eh, dese, desa festa efímera, digamos que mm, fomos, se, foise compoñendo este, este grupo, esta asociación, cun, vinculados a, a un espazo físico, coa vontade eh, precisamente de, de abrilo, de, eh, de facer que se sume máis xente. Actualmente son en torno ás 30 persoas, pasaron por varios locais, os baixos dunha casa particular, despois o Concello cedeulles un local en Caramoniña e últimamente hai un espazo que esperemos que sexa un espazo de moito diálogo, de moita cultura experimental en Compostela, que é o Matadoiro, eh, o Matadoiro Compostela, e ali mm, son uns dos bueno, dos cinco proxectos eh, residentes. Eh, cando montamos o ano pasado a, a Compostela Maker Fair fixémolo nunha, nun centro eh, bueno, nun, nun centro comercial que estaba un pouco de capa caída en, en área central, un pouco con esta vontade de tamén reciclar eh, o que son os, os propios espazos, non? de poder demostrar que os espazos teñen, teñen vida e que a partir de, do que foron se poden facer novas cousas. Eh, agora mesmo esa mesma filosofía que se está aplicando ao Matadoiro. O Matadoiro foi un, un espazo eh, da Administración da Xunta que recentemente foi cedido ao Concello e o que hai é vontade de facer algo, un, un espazo autoxestionado onde teñan cabida os makers e sobre todo a participación cidadá eh, e, eh, eh, varios colectivos que dinamizan a, a cidade. Estes serían os cinco, os cinco as, cinco, a, as comunidades. Por suposto, todas elas teñen os seus propios eventos. No caso de Bricolabs, eh, celebran, creo que este ano xa vai, xa van pola cuarta OSDEM, eh, en Lugo de Arduino eh, Day pasaron o, o Genuino Day, a, a propia Unión Europea ten a súa eh, eh, Semana Maker, non? que agora mesmo moitas eh, comunidades educativas están aproveitando para realmente que, que vai emerxendo toda, ese, eh, toda esa cultura digital que se, que se fai pois, nas escolas, nos, nos IES, nos CIFPs, etc. E, bueno, e, e despois está o, o que montamos o ano pasado así cunha vontade máis ben cativa non? De, de facer algo na nosa cidade que foi facer un festival simplemente para darlle visibilidade a todo este, a todo este movimento. Non? Eh, entón, con, con Marcos Saavedra, que é un destes que me pedía un espacio suxo no coworking, eh, ao final eh, acabamos arregallando a posibilidade de facer eso, un, un evento que lle dese visibilidade o que se estaba a facer en, en Galicia. Eh, e este ano pasamos da, da, da Compostela Mini Maker Fair a Galicia Maker Fair, por qué? Pois máis que nada por evitar e trascender todo este minifundio non de cidade a cidade. Eh, queríamos facer un proxecto que fose máis de, de país, que abranguese a toda a comunidade eh, autónoma, eh, eh, bueno, eh, pasou o seguinte, e é que o ano pasado, sin vontade deso, acabamos sendo a terceira feira máis importante de Europa detrás de Roma e de París. Tivemos 18.000 visitantes nun só día. Entón, eso foi o que nos animou a trascender un pouco mm, de escala <laughs> e, e pasar a facer algo un pouquiño máis, máis grande. E, bueno, que características eh, estivemos barallando para poder facer un noso, un noso festival e eh, para eh, poder falar de ti a ti con outras feiras que se celebran um, ao longo do, bueno, pues de todo o planeta? Pois temos unha, unha maneira de ser que é bastante autóctona, e xa antes saliu um, mm, Vila Somier, pois efectivamente ese, ese criterio de funcionalidade forma parte de, dos, dos argalleiros, non? dos argalleiros de, de Galiza. Así que con este fío conductor dos somieres montamos esta... Epa. Montamos esta feira, efectivamente, eh, os somieres foron un panel multifuncional que nos permitiu pois, eh, montar un escenario onde se falou tamén de algo tan propio como pode ser a, a gastronomía, non? Con, pois, con referentes do ámbito gastronómico que nos consideramos tamén eh, makers. Eh, este sería pois, un dos, un dos eh, expositores. Eh, tamén formou parte da, da nosa feira pois a, a música. Parecenos que, mm, que bueno, non lle hai que dar un tono academicista a, a, a esta a esta maneira de ser ou a esta maneira de facer, senón unha maneira festeira, máis, máis de tempo de lecer, e eso, eso foi o que, o que se pretendeu. Entón, houve pois, performances, etc. Tiveron cabida eh, os artesáns, o sea, a artesanía galega hoxendía pois, eh, tamén eh, innovadora, eh, temos por aí o, o caso de Ido Cuesta, que é un que é Premio Nacional de, de Artesanía e Sae de Galicia e colabora con diseñadores internacionais, etcétera. Non? E, bueno, estes son un pouco os elementos, por así dicilo, pues, artesanía, innovación, robótica, impresión 3 de, efectivamente, todo o que ten que ver con cacharrería e todo o que ten que ver con eh, compartir coñecemento. Haberá talleres, eh, unha vez máis, haberá talleres, haberá eh, mesas redondas sobre accesibilidade, como, como contou, eh, sobre, sí, sobre accesibilidade, sobre eh, mm, investimento, eh, sobre educación, sobre os propios makers, os, pro, os propios espazos colaborativos para seguir difundindo un pouco o que, o que esta, esta cultura. Arte urbana, porque consideramos que, que forman parte tamén da, da festa, é outra maneira de ser maker. Eh, con isto remato, pois quedades todos eh, convidados a que os próximos 1 e 2 de outubro pois eh, vos acheguedes a, ao Pazo de Congresos de Santiago de Compostela a, a celebrar a, a Cultura Maker connosco. Grazas.